izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə Türk mətbəxindən İskəndər yeməyini pişirib, çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün suxarik hazırlamışam. Baxın, çörəkləri bax, bu şəkildə bölüb suxarik hazırlayırıq. Çox da qurutmuyum. Mən 2 nəfərlik hazırlayacağam bugün. 2 e, 3 kartof götürürük və kartofları baxın bu şəkildə doğruyuruq və 300 qrama qədər ət götürmüşük. Ətin nazikliyi baxın belə bir şəkildə olmalıdır. Əvvəlcə onları duzluyuruq və istiyotluyoruz. Əvvəlcədən isidilmiş bitki yağında kartofları kızardırırız. Artıq kartoflarımız pişdi. Tavaya yağ əlavə eləyib ətlərimizi qızartmağa başlayırıq. hazırlamaq üçün kərə yağını əvvəlcə əridirik. Kərə yağı əridikdən sonra bir qədər qızır və üzərinə tomat pastası əlavə edirik. Bir qədər pul biber də əlavə edirik. Tomat pastasının daha asan açılması üçün yarım stəkan qaynar suda əlavə edirik. hazırdır. Xarifləri düzdükdən sonra kartofları düzürük. Daha sonra isə ətlərimizi səliqəyə yayırıq. garnir kimi Suyundan istifadə eləmişəm. Qaynadıb süzmüşəm duzsuz şəkildə. Kim istəsə etməyə də bilər. Daha sonra acı biberlərdən qızardıb istifadə etmək olar. Əzilərimiz, artıq İskəndər yeməyimiz hazırdır. Siz də bişirib yeyə bilərsiniz. Afiyət olsun, xoş olsun. Alma, abunə olmağı unutmayın.